nikasema ngoja niende kwanza nikakojoa ili nije nikae tupige stori vizuri na mama, kwa sababu nilikuta nimemisi sana. Basi nilipofika chooni kukojoa, mkojo ukawa hautoki. Kila nilivyojitahidi mkojo ukawa hautoki. <clears throat> Nikajiuliza ni nini, mbona mkojo hautoki? Nikajaribu kushika na mkono wangu sehemu za siri kuangalia nini tatizo na nini kinazuia mkojo usitoke. Lakini nilivyoshika sehemu zile, nilikuta sehemu zile zimekuwa flat. Nilishangaa sana, nikasema hivi ni ndoto au macho yangu? Lakini kaona ngoja na macho yakathibitishe kitu ambacho kimeshika kwenye mkono kwamba nimeona flat. Je, na macho yataona flat? Nilivyoenda ku nilivyo inama nikaangalia ile sehemu nikakuta kweli flat. Kwa kweli niliishiwa nguvu sana, mapigo yakaanza kwenda mbio mbio. Nilikuwa nimechuchumaa, nikabidi nikae. Kama unavyojua vyoo vya kijijini ni vyoo fulani vya vya shimo, ni vyoo vya shimo, sio kama vyoo vyoo vya mjini vinakuwa na sinki na nini. Vile ni vyoo vya shimo, lakini sikuhofia maradhi wala magonjwa, nilikaa kwa mawazo, nikaanza kuwa nalia kule chooni, nikaanza kuwa nalia natoa machozi. Nililia kwa kweli kama dakika kumi na tano. Nilitoka pale nikasogea tu pembeni ya nyumba kama hivi, nikakaa nikaendelea kulia. Basi mama alivyoniona nimetoka chooni lakini nalia, akaja akanambia, mwanangu, vipi, mbona unalia? Nikamwambia mama, mwenzako nimeenda chooni, mkojo hautoki. Ah, Sam koja utoki ndo nalia. Kwa sababu mama alijua tu labda kawaida tu labda ni kitu cha kawaida tu labda sehemu zangu za siri zipo lakini tu labda mkojo umegoma kutoka. Umenielewa? Mm. Kwa hiyo mama akasema, "Hasa mkojo utoke alafu ndo unalia. Sasa unalia nini?" Nikamwambia mama, "Kwa kweli sio kuto kutoka mkojo tu peke yake. Vile vile kuna tatizo ambalo nimeliona limenitokea tatizo gani? Sikuweza kumwambia kwa mdomo kwa sababu nilikuwa na machungu sana na nilikuwa vile vile nipo katika hali ya huzuni sana. Kwa hiyo ilibidi nifanye kwa vitendo. Nilimshika mama mkono nikaingia naye mpaka ndani, nikafunua zile sehemu. Nikamwambia, angalia mama ambacho kimenitokea mwanao. Kwa kweli mama alilia sana. Alilia sana akasema, siamini. Hivi tunaota au tuko kwenye uhalisia wa maisha ya binadamu. Nikamwambia mama, huwezi kuamini, ndio hicho kilichonitokea, ndio maana nimekaa chooni kwa muda mrefu nalia, lakini nikaona haisaidii. Ni afadhali nije kwa wewe mzazi wangu, tujue tunafanyaje tupate ufumbuzi wa hili tatizo, maana hili ni tatizo, sio kitu cha kawaida kwa mwanadamu kuwa katika hali hii. Kwa kweli mama alilia sana. Yaani mama alilia mpaka mimi nikaingiwa imani, kwa sababu mimi nilikuwa nalia, ila mama alilia zaidi yangu. Mpaka sasa mimi nikabidi ninyamaze kulia, nianze kumbembeleza mama yangu, kwa sababu mama yangu namjua ni mbovu wa kichwa, akishatoa sana machozi ana anaweza akaumwa. Kwa hiyo ikapelekea mimi kunyamaza ili tusije kuongeza matatizo. Nikaanza kumbembeleza mama, usijali, tuombe Mungu atusaidia. Hii hali iliyonitokea sijajua sababu nini, ila naweza nikakuelezea tu kwa kifupi kwamba labda imekuwaje mpaka nimekuwa hivi. Ni kitu ambacho nahisi mimi, sina uhakika, ila nahisi kwamba inawezekana sababu ya mimi kuwa hivyo, inawezekana ikawa ni hivyo. Napata hisia tu. Akasema, naomba uniambie mwanangu. Nikabidi sasa nimwadisie sasa mimi nilikokwenda kufanya kazi, nimefanya moja mbili tatu, ikatokea nimetembea na bosi. Kwa hiyo baada ya kutembea na bosi, vile alivyokupigia simu kwamba D yuko hivi hivi na hivi, ni kitu ambacho sio kweli. Ilikuwa hivi hivi hivi, ndio maana alikupanga ili hata ukipigiwa simu ujue, ajue kabisa wewe unaumwa, yule mama atambue kwamba wewe unaumwa. Kwa hiyo haikuwa rahisi kwa mimi kukua kama labda nilikuwa kweli naumwa, sio rahisi mimi, nilikuwa tuna tuna hiyo issue ya kufanya hicho kitu, kwa hiyo ilipelekea sisi kutunga uongo wetu, unielewa? Kwa hiyo mama alizidi kulia, kanaambia mwanangu, hata kama tukila mchanga mwanangu, si tumekula kwetu. Kwa hiyo wewe unataka kuendekeza shida zetu sisi ukazipeleke kwenye mazingira ya watu mwanangu. Sasa wewe matukio ni matukio, kila siku mara hili na zote zinakujia mwanangu, kwa ajili ya tamaa ya pesa. Kwa nini tusipambane na biashara? tukatengeneza tu biashara mama mwanangu. nikaambia mama, kama unavyoona biashara ilikuta imesha drop down kutokana na yale matatizo ambayo tulikuwa tumeyapata, kwa hiyo haikuwa rahisi. Akasema sawa, sijakataa, ungeenda kufanya kazi kwa malengo hivi mwanangu, unalipa kwa mwezi laki moja kwa mwezi, umeshindwa kufanya kazi kwa moyo mmoja miezi yako sita, mwanangu, tungekuwa mbali. Laki sita saba, hata kama miezi kumi, milioni moja, mwanangu, tusingekuwa tumepungukiwa na kitu kuliko hichi ulichokifanya. Unajua kwamba shortcut siku zote inakuwa ina matatizo. Sasa hapa tuna tunakadiria, lakini bado hatujakuwa na uhakika mwanangu. Basi mama alilia, nilivyombembeleza kama amenyamaza. Akasema sasa hapo kajiandae, tuende kwa ustazi Tukaangalie tatizo nini, ukafanyiwe dua, tuanze kutembea. Ikishindikana tutaenda mpaka makanisani. Nikamwambia basi sawa mama, usijali. Lakini huku nikiwa na mimi na hofu na kusema ikiwa nitakuwa hivi hivi nitakuwa katika mazingira gani? Nitahesabika mwanamke Nitahesabika mwanamke au mwanaume au mtu ambaye hana jinsia. Na je, mtu ambaye hana jinsia anaitwaje? Taonekanaje kwenye jamii ya watu? Kwa sababu ili uonekane mwanamke, kinachosababisha kabisa wewe utimie kuwa mwanamke ni hicho. Kinyume na hivyo hamna kitu kingine. Kikitoka hicho, ina maana sasa hapo sijui tutakuitaje, nitaitwaje mimi kibofu hapo bado akiumi au ni ndani ya dakika bado naumwa, ila sasa tunajua unajua, unapokuwa kwenye maumivu inafika hatua unazoea, yani unaweza ukaanza kuwa na maumivu na kitu fulani kikishauma kwa muda mrefu, kuna hatua fulani ukifika unazoea yale maumivu. Muda mwingine unajikaza, muda mwingine unaweza kupiga kelele kidogo, afu katuli. Yaani unazidi kuzoea ile hali ya maumivu, mm. ingawa sio hali ya kawaida kuzoea kwa haraka, lakini tofauti na unapoanza kuumwa mwanzo na itakapopita labda dakika 20 30 mpaka lisaa, kuna hali huwa inabadilika, unaenda unazoea, unakuwa kawaida sasa. Basi tukaanza kupambana na mama yangu, kaenda tukafanyiwa dua fanyiwa dua asubuhi na jioni kwa muda wa siku tatu. Zile sehemu nikaziona zimekuwa sawa, yani zimerejea sehemu za mwanamke. Zilirudi ile ghafla au taratibu taratibu? No, mimi nililala siku hiyo kwa sababu tuli, kuna tulikuwa tunafanyiwa kisomo, lakini vile vile kulikuwa kuna dawa ambazo nilikuwa napewa napaka ile sehemu asubuhi pamoja na jioni. Mm. Ile siku tulipakaa ilikuwa usiku, nililala asubuhi tu nilizikuta. Kwa hiyo nikasema mm, ngoja kwanza niende chooni nikakojoe. Kweli nilivyofika chooni nikakojoa, nikawa na mkojo umetoka. Kwa hiyo tukashukuru Mungu, tukaenda kumpa asante ustazi, tukamwandalia chochote kitu ambacho nani, basi tukawa tumempa. Basi baada ya kuisha sasa limemalizika lile tatizo. Sasa mimi nikasema sasa tatizo linaisha kule chanzo cha tatizo lilipotokea. Kwanza wakati tunafika kwenda kutibiwa huko kwa, kwa ustazi unadai alisema chanzo cha tatizo ni kitu gani? Ustazi yule angalii lamli anakusikiliza maelezo yako, anakupa dawa kutokana na maelezo yako. Mm. Alikuwa angalii lamli Kwa maana hiyo katika maelezo yako uliamini na ukamwaminisha kwamba tatizo yes. ni mume wa mtu. Mm -mm. Tuliadisia tu chanzo kwa sababu unapopata tatizo lazima unapohitaji msaada ueleze kwanza chanzo nini ili mtu mwingine apate jinsi ya kuanzia kukusaidia. Tulieleza bwana chanzo cha hili tatizo ilikuwa moja mbili tatu hivi na hivi hivi na hivi, kwa tulimpa kwa kirefu zaidi ustazi. Kwa hiyo akasikiliza, akasema itakuwa sihiri. Ustazi akasema hii ni sihiri, sio kitu kingine. Hizi sihiri maana yake sihiri ni uchawi. Mm. Yes. Kwa hiyo kipindi chote ambacho unafanyia matibabu yule baba kule anakutafuta akutafuta. Yule baba mi namtafuta. Mm. Nilikuwa na chati naye lakini the way nilivyokuwa na chat naye hachangamki kama hapo awali ambapo tulipokuwa kabla hatujafanya. Yaani kuna hali fulani alipungua kuchangamka hako. Hakuchangamka. Kwa hiyo sikuweza kumhadisia lile tatizo. Nilio, nilikuwa na hofu mm. naogopa alafu nilihisi inawezekana mtu ambaye labda yuko hivyo yeye siwezi kujua ni yeye hilo tatizo analo yeye au limetengenezwa na mke wake au wale wana mambo za kishirikina, siwezi kujua. Kwa hiyo nilihofia kumwambia kwa haraka kwamba naweza nikamwambia, alafu ikawa ah, kumbe tulichokifanya kimetimia. Unajua mchawi anapo japokuwa kama ni mchawi anakuwa ameshatambua kwamba kuna kinachoendelea, lakini ukimthibitishia kwa mdomo wako zaidi unampa nguvu. Kwa hiyo nilivyomuona tu jinsi ya kuchati tu sio kama zamani. Message unaweza ukatuma asubuhi inajibiwa jioni au mchana, nikajua tu hapa nisijipendekeze hata kumwadisia haya maswala aliyonitokea nipambane tu. Mm -hmm. Lakini kitu ambacho nashangaa yule mama akunipigia simu tena kuniuliza mimi kwamba unarudi lini au vipi hali ya mama. Mm. Eh, ni kitu ambacho sifahamu mpaka leo kwamba ilikuwaje, situation ilipita ikawaje kawaje, na kwa nini yule mama wa kule nilikotoka Mwanza kwenye kazi za ndani kwamba akupiga hata simu kwamba kuuliza vipi hali ya mama. Kuna zile lazima utapiga simu uulize vipi hali ya mama, imekuwaje na nini, lakini nilitegemea hivyo vitu vitatokea kwake, angalau havikutokea kusema ukweli. Turudi hapa ambapo tayari sehemu za siri zimerudi, nini kiliendelea? Ah, sehemu za siri zilivyorudi, kwa kweli niliendelea kuwa vizuri, najisaidia na kojoa kama kawaida. Yaani kwa ufupi, nashukuru Mwenyezi Mungu, nilikaa vizuri na nikaendelea kufanya maisha vizuri, lakini baada ya kuwa nimeshapona niko vizuri, mama akasema sasa hivi sasa itabidi ukaitulie kwa sababu kuna pesa ambayo kama nilivyokuambia nilikuwa nimepewa laki saba kule nilikuwa nayo, kwa sababu hata kwenye matibabu haikuisha, tuitumia kama laki na nusu tu mm. kwa hiyo ilibaki kama laki saba nzima. Kwa hiyo ikabidi niseme sasa, hii katika laki saba tuendeleze biashara yetu ile ya shuka mm. Mm. tuikuze biashara, lakini vile vile mbali na kukuza biashara Ah, mimi naweza kuimba, napenda kuimba sana. Nilikuwa napenda kuimba imba sana tu. Kwa hiyo ilipelekea kumpa kumuomba mama ushauri. Mama, mimi nataka niingie studio nikarekodi nyimbo mm. Mm, nyimbo ya kwanza nitarekodi inayohusu maisha yangu. Akasema mm, unahisi unaweza kuimba? Nikasema sio nahisi, mimi na kipaji naweza mm. kuimba. Akaniambia niimbie, nikamwimbia pale, akacheka, akasema unaweza, unaweza. Akaniambia unaweza kikazana <clears throat> Kwa hiyo nataka na mimi kuimbia. Yes, kama ambavyo ulimwimbia mama. Kama ambavyo nilimwimbia mama. Mm. Basi sawa, iko hivi. Nilimwimbia hivi niende wapi nikuulizie, nipajue nikufuatilie, maana nimekumisimie mm, upendo wangu wa dhati nikufikishie, kama si wangu bahati usinifiche mie, usinifiche mie mm, maana hayanishi mawazo, najiuliza nini chanzo kila siku vikwazo. Usingizi sipatwe ndo chanzo. Kwa mama nilimwimbia hivyo. Nilimwimbia tu nyimbo ya mapenzi ya kawaida ila nilimwambia nahitaji nitengeneze nyimbo ambayo itakuwa inagusa mambo ambayo yamenitokea katika maisha kwa sababu sasa hivi kidogo umri umeenda nahitaji nifanye vitu vieleweki. Kwa hiyo nilivyomwambia mama akasema toni kidogo ipo, ukifanya mazoezi mwanangu utakaa sawa zaidi, lakini unaweza kutunga nyimbo? Nikamwambia naweza. Kweli? Akasema eh. Sema sawa, nakutakia kila laheri kama utakuwa unaendelea vizuri na mimi nitakuchangia, nitaendelea kukupa support. Japo sina kitu, lakini hata nikikupa faraja mwanangu, nahisi utakuwa upo vizuri. Basi nilianza kuwa na rekodi nyimbo, nikaanza nikaendelea kuwa na rekodi nyimbo ya kwanza, rekodi nyimbo ya pili, rekodi nyimbo kama ya tatu hivi. Kwanza nilivyo rekodi nyimbo yangu ya kwanza tu, nikamsikilizisha mama yangu. Mama yangu alivyoisikia akasema, at least ina maana nyimbo ya kwanza kama umeimba hivi, utakaporekodi nyimbo ya pili, na imani kabisa itakuwa kali zaidi ya hii. Kweli nilivyomsikilizisha na nyimbo ya pili akasema kweli unapiga hatua, umetoka kwenye hatua moja unaenda kwenye hatua nyingine, unanitia hata moyo mimi mama yako. Akawa anakusupport. Yes, akawa ananisaidia saidia, sangine hata kunitafutia tafutia baadhi ya namba za madj anaulizia ulizia kwa wasanii mwenyewe alikuwa anapambana anavyojua yeye anasikia tu ah, ngoja unaweza ukaenda labda radio fulani ukafanya interview nini zile. Eh. Basi ilifika nyimbo kama ya tatu hivi kuna rafiki yangu nikamtumia, kaambia mwanangu, sikiliza dude hilo. Akaisikiliza ile nyimbo, akasema hii nyimbo mwanangu ni kali sana. Sasa nikwambie kitu, kaambia niambie. Siwaone wasanii wenzio vile wana trendi, nyimbo zao zinafika mbali, wanakuwa na majina makubwa, ukadhani ni simple. Kuna vitu vi, vingi vinavyofanyika nyuma ya ya mziki wao kaambia vitu gani. Baadhi ya wasanii wengi wengine wanadiriki mpaka kujiunga Freemason ili kukuza kazi zao za music. Kwa hiyo kitu ambacho nachotaka kushauri wewe sio kwamba nakushauri uingie Freemason. Siwezi kukushauri ufanye hicho kitu ila kuna mganga fulani yuko Chalinze. Huyo mganga ni mganga wa Sumbawanga ila ameweka makazi Chalinze. Yaani hapo wewe uko wapi kipindi hicho? Kijijini kule bado kwa mama? Ah no, baada ya kuanza hizo harakati za kuimba tulihamia na mama Dar es Salaam. Mm. Tumeruka hicho kipengele. Tulihamia rasmi na mama yangu Dar es Salaam. Baada ya misukosuko kumaliza, tukakaa vizuri, tukawa tumekuja Dar es Salaam hapa na tulifikia Temeke, tukawa tumeshapanga chumba pale, tunaendelea kuishi na yangu. Biashara yangu hiyo hiyo, kumbuka mm. biashara ya shuka za mitumba ndio biashara ambayo ninaifanya mimi mpaka hivi sasa. -hmm. Basi tukakutana na yule rafiki yangu kwa muda mfupi sana, tulifahamiana, akawa akanipeleka kwake, nikaona mazingira ya kwake ni mazingira ya kawaida. Kwanza kapanga chumba cha giza, yani mazingira yake tu ya kawaida. Kwa hiyo nikakaa kama miezi minne mitano, tukawa tukiwa tunawasiliana vile, namtumia nyimbo. Akaja siku moja akani akanitumia gari, katuma picha ya gari, akadai ile pale ni gari yake. Nikamwambia mmm, we shoga yangu mara umepata maendeleo. Si unaishi mazingira magumu sana, chumba chenyewe tu ni chumba cha giza. Mara umepata maendeleo kiasi hichi mpaka umefika hatua ya kununua gari. Akasema sio gari bali hata kari yako nimefunguliwa biashara kubwa. Mambo kwa mganga. Mambo kwa mganga eh. Kwa mganga ndo kamfungulia biashara. Yaani alienda kukoshwa nyota. Umesikia? Mm. Yaani kuna zile situation unaweza ukaenda bwana mganga mimi nataka unikoshe nyota bwana, ning'ae mm. ili hata nitakapofanya biashara kitu chochote nionekane, sababu unajua kabisa kwamba mwanadamu yoyote, kama nyota lako labda imefifia au haupo sawa, unaweza kwa kila unachokifanya akiendi vizuri mm. kwa hiyo anasema mimi nilienda nikamwelezea, akanisafisha nyota, lakini kwa gharama kidogo, ila nilitoa kwa awamu. Nikamwambia alifanyia shilingi ngapi? Alifanyia kama laki tano ila sijajua wewe kwa mambo yako makubwa ya mziki ya kutaka kuwa uwe maarufu Love D, inawezekana akakufanyia zaidi hapo. Nikasema sawa, una uhakika naye? Akasema na uhakika naye kwa sababu uthibitisho ni mimi. Kama mimi muongo, panda gari uje. Na alikuwa na kabuza kweli, mimi nikapanda gari nikaenda Buza. Eh, kufika Buza sio nyumba ile ambayo alikuwa amepanga mara ya kwanza, ni nyumba nyingine tu, nyumba iko vizuri kali Chumba ni elfu themanini na choo. Chumba hiki kimoja na choo elfu themanini ila kikali, kipo vizuri nini. Basi nikasema kweli, ndani kajaza kila kitu. Gari yake inapaki wapi? <clears throat> Gari yake si mle mle ndani kuna geti, yani anapaki kwa ndani. Ni nyumba ambayo iko na mfumo mzuri, hata kama una magari matano sita unapaki, kwa sababu parking ipo nzuri ya kutosha. Kwa ni nyumba ambayo kuna wapangaji wengine pia ni nyumba ambayo ina wapangaji watatu tu basi. Mm. E, kuna ingine chumba chumba sebule na choo, yani mijitenga hiyo huko peke yake ndio yuko peke yake. Mm. Basi nikamtamani akanishawishi, nikamwambia sasa tunafanyaje? Hela unayo? Nikamwambia hivi shilingi ngapi? Akasema mimi nifanyia laki tano, sijajua kwa issue zako za mziki atakufanyia shilingi ngapi. Nikamwambia mimi sio kama ninayo hela nyingi kivile, ila kama pana uhakika mi naweza kuongea na mama kwa sababu ameshakuwa mwenyeji, hata kunikopea akanikopee. Akasema akakukopea mkopo, si unakuwaga ukikopa ndio unapokopa ufanye biashara na sio utumie tu isiingize. Nikamwambia mimi ndio najua, tutaingiza taratibu, tunaweza msingi mwingine tukakuza biashara kidogo ya shuka na hela nyingine tukachukua, nikaenda kule tukaposhi mambo yangu. Akasema mm, basi sawa, haina shida. Kweli ni utakuwa tayari? Tukapangana kweli. Nilivyoenda kuongea na mama, kwa sababu mama alikuta ameshaona nimeanza kuwa naimba vizuri zaidi, naimba vizuri, watu wananielewa. Na pale mtaani tulipohamia Temeke, nyimbo zangu zilikuwa zina kwa majirani zipo kwa wingi na wanazisikiliza sana. Kwa akasema mm, kama huko hapa tu mazingira ya nyimbo zimeshaenea, ina maana kabisa kama tutapiga promo nzuri na nyota yako itakuwa ipo vizuri, ina maana unaenda, yani una uhakika wa kuwa superstar mkubwa. Mama anakusupport e, mama anasupport, yani mama hakuwahi kuniacha unisapoti. Alikuwa chochote unachokifanya eh, ana support ili mradi tu anaangalia kitaleta kitaleta faida mm. basi basi mimi nilimueleza hivyo, nikamwambia rafiki yangu, si unamuona, si unamkumbuka? Ndio. Nikamwambia mzee, sasa hivi hivi na hivi hivi na hivi. Mama pia alitamani, akasema mm, kweli. eh. Kwa hiyo unatakaje? Akasema mimi kwenda kukuazimia mkopo se labda sijui serikalini wapi, ila kuna rafiki yangu amenizoea. Nataka nikamwazimi nimwambie tunajazia msingi afa tutaongezea kidogo. Kweli mama akafanya hivyo, akanipa kama milioni mbili. Milioni mbili nikamwambia sasa kwa mganga hawezi kwenda na hela yote hii milioni mbili. Itabidi hapa tuchukue kama milioni moja. Mkopo alichukua mkopo wa shilingi ngapi? Milioni tatu. Alichukua kama milioni tatu. Baada ya kuchukua milioni tatu akasema hii laki tano tuijazie kwenye biashara. Laki tano ikaendani kama akiba kwa sababu ina mrejesho wa kila wiki. Kama tutakwama, tunaichukua hii inarejesha tena pale mm -hmm. E, huku tukiwa tunaendelea kusurvive huku kwenye biashara na kuendelea kuangalia katika taratibu za mziki utafikia wapi milioni mbili akakupa Eh, nikamwambia sasa nikwambie kitu, hii milioni mbili umenipa nyingi sana. Nachotakiwa nipe milioni moja kwanza niondoke nayo nikajue kwanza bei ya kule, mazingira ya kule yapoje sababu huwezi kunipa hela yote hii nikaondoka nayo kwa mganga, sio kweli. Kwa nikachukua kama milioni moja. Shoga yangu la kanipitia na gari tukaondoka huko mpaka kwa yule mganga Chalinze. Kachalinze kama mida ya saa nne maana tulitoka asubuhi sana. Fika kule kama mida ya saa nne hivi inaenda saa tano. Fika tukapiga chai kwanza, tukanywa chai, tumemaliza ndo tukaenda. Ilipofika akamwambia babu, nimemleta rafiki yangu ni msanii sana, anaitwa Love Day, anaimba vizuri, lakini sasa hafiki malengo, yani hasikiki, yani hawampi nafasi. Hata akipeleka nyimbo redioni unakuta hazina nguvu ya kuchezwa. Sasa akapeleka ngoma redioni ikachezwa siku hiyo hiyo ambayo ameenda tu basi. Akishawapa mgongo ma DJ hawarudi tena kucheza nyimbo. Akasema okay, huyu tatizo lake dogo, ngoja nimwangalie kwanza nyota. Kaangalia nyota akasema ah, huyu Love D ana nyota kali sana. Gulab D kama atapambana ni rahisi kuwa maarufu sana, ni rahisi kuwa superstar mkubwa Tanzania, ila apambane. Kuna vitu vidogo tu ambavyo vinazuia. Vitu gani? Huyu kuna wale wanaitwa wanga waenda usiku wale wale huwa wana kawaida ya kuangalia mtu, wanamuona kabisa yule atakuwa mtu mkubwa, wana kawaida ya kuchezea chezea nyota, wanachezea chezea tu nyota, ila yuko vizuri, hana tatizo. Ina maana kama nitamuosha nyota vizuri na tukafanya kazi yake ya mziki, Ulavdi ni star mkubwa. Sasa alivyoongea hivyo kidogo alinitia matumaini, nikasema na mimi kweli nitakuja kuwa siku moja bonge la star, nikajulikana East Africa duniani kote. Mm, sizani. Basi akanambia sasa, Lavdi, umekuja umejipanga. Kujipanga vipi? Ah, namaanisha pesa pamoja, kwa sababu kama pesa itakuwepo hapa na inabidi ubakie kwa siku kumi na nne. Kuna kazi yako ya muhimu inatakiwa nikufanyie. Nikamwambia pesa shingapi? Hatujaongea kwanza shingapi, kwa sababu siwezi kusema hela ninayo wakati sijajua wewe unahitaji shingapi. Akasema hapa nahitaji kama milioni moja na nusu. Nikamwambia hapana, kutokana na hali ngumu sasa hivi nilikuwa naomba unipunguzie. Hmm? Um, wewe utakuwa na shingapi? Mimi nikamwambia mimi na laki nane. Akasema no, fanya milioni kamili. Kazi yako ni kubwa sana. Tukiokosha nyota tukufunge, kwa sababu utakapokukosha nyota utaenda kuwa star mkubwa Tanzania, utaenda kujulikana, na utakapojulikana, kumbuka, sio faida tu utaipata, kuna vitu vitatokea, kuna hasara zitakuwa zinakutokea, watu watakufata wachawi kwa wingi kurudisha maendeleo yako nyuma, kwa sababu utakuwa umeshajulikana. Ni rahisi kila mtu kutaka kurudisha maendeleo yako nyuma. Kwa hiyo inatakiwa usafishwe nyota, ukoshwe nyota, afu tukuweke kinga, tukufunge. Chawi yoyote akija hataki kuangalia hivi, akuoni jina lako, akisachi hivi ana kwenye mitambo yao ya uchawi ile hakuoni. Nikasema basi sawa, haina shida. Kwa hiyo sasa, lakini sitatoa yote. Tatoa shilingi ngapi? Nikamwambia nitatoa kama laki saba. Yes, nitatoa kama laki saba alafu laki tatu nitakavyoona maendeleo yangu yanaenda vizuri, kwa sababu siwezi kukopa hela yote wakati kazi yangu sijajua itafikia wapi, itaendelea vipi. Basi akasema sawa, uh, unaweza kubaki hapa kwa siku kumi na nne. Nikamwambia naweza, kuna kazi nitakiwa ifanyike. Akaambiwa rafiki yangu yeye tu amepewa ruksa kama anarudi nyumbani, mimi kwa sababu nabaki pale kwa siku kumi na nne. <clears throat> Akanambia hivi hapa kuna masharti matatu. Kuna sharti la kwanza, takiwa kalale kaburini siku saba makaburini, kuanzia asubuhi utakoga dawa, mchana utajifusha na jioni utakoga tena dawa. Alafu ikifika saa nne saa tano ya usiku utakupaka dawa mwili mzima, utaenda kulala kaburini ukiwa umejifunga nguo nyeusi, utaondoka nayo makaburini. Na utakapofika makaburini, hakikisha unaangalia kaburi la mwanaume kwa sababu siku zote mwanaume ndo kichwa ya, na kama mwanaume ndo kichwa, wewe unataka kuwa maarufu uongozi. Sasa ili upate ule uongozi, lazima ukachague kaburi la mwanaume ndio ulale. Ukilala kaburi la mwanamke unaweza ukafika, lakini ukachelewa sana. Nikamwambia basi sawa, haina shida, mi naweza kubaki, lakini japo kuna uzito kidogo. Najua kulala makaburini sio kitu kidogo, ni kitu kinatisha sana, kwa sababu Huwezi kujua unalala makaburini usiku kitatokea nini au mganga yule anafanya nini. Huwezi kujua. Kaambia basi sawa, lakini sasa naomba nijue katika kulala makaburini siku saba <clears throat> kuna nini ambacho kitakuwa kinafanyika makaburini? Akasema hapana, unachotakiwa kulala tukiwa umepakaliwa dawa. Ndo hatua ya kwanza tunayoanza nayo ya kusafishwa nyota ili ung'ae. Kaona haya sawa. Kweli tukaanza siku ya kwanza kama kawaida, kanipaka dawa mwili mzima. Anakupaka dawa mwili mzima bila nguo zozote? Ah, ni kifupi ile dawa alinipa nipakae, yani mm. ananipa ile dawa ananielekeza nipakae mwili mzima, usiache sehemu yoyote ya wazi, pakaa. Mm. Basi napakaa, chukua nguo yako nyeusi, nenda kalale, uje asubuhi. Haiwashi ifanye nini? Dawa haiwashi haifanyi nini, umepakaa tu hivi dawa kama dawa mm Nimeondoka mpaka makaburini, nikaenda nikaangalia kaburi, nasema huyu mwanamume, bila shaka huyu mwanaume huyu. Nikalala peke yako? Yes. Au hujasindikizwa na mtu? No, hajanisindikiza mganga. mm. Yes ila mchana ulienda kuyaangalia makaburi mm, -hmm. nimetafuta yeye amenielekeza yeye akaniambia hivi twende nikakuelekeze makaburi yalipo kwa eneo hili ili usiku usipate tabu mm. kwa hiyo alienda kunielekeza mm -hmm. kweli nilipofika mimi nikalala pale usiku nikaota joka limekuja kubwa, limenimeza afu limenitema. Linarudia hata mara tatu mara nne, inategemeana na siku tofauti. Nikarudi asubuhi, joka lile lile linakuja kwa kujirudia siku hey. Eh. tofauti uh -uh. Pale pale nimelala, unaweza ukata umemeza wa kwanza umetemwa, afu umeendelea kulala, limekuja tena limekumeza hivyo. Basi asubuhi mimi nikarudi, kwanza niliogopa sana. Mganga mimi nimeota ndoto mbaya, akaniambia hiyo sio mbaya, ndoto gani kwani umeota? Nikamwambia mimi nimeota yaani nyoka mkubwa akaja ananimeza afu ananitema, ananimeza afu ananitema. Akasema nilikwambia hapo awali, wewe una nyota kali sana, hata tiba yako sipati tabu. Ndoto ya kuota unamezwa na joka afu inakutema ndo ndoto haswa nilikuwa nikitaka mimi. Kuna wenzio wanakuja wanalala siku saba kule na hiyo ndoto haiwatokei. Yaani ili kujua tiba yako inaenda vizuri, hiyo ndoto ni lazima uote. Yule joka anavyokumeza na kukutema, amekuruhusu rasmi ukafanya mziki. Anavyokumeza kuna vitu anakufanyia kama kukukosha nyota, kutoa toa sihiri kwa kwenye mwili, uchawi uchawi wote. Kwa hiyo unakuwa vizuri zaidi. Nikasema du, nilijua labda ni ndoto mbaya, kumbe ni ndoto nzuri. Alifurahi sana mganga. Kweli nimefanya vile siku ya kwanza, siku ya pili alikadhalika vile vile, siku ya tatu, siku ya nne, siku saba zote naota ile ndoto. Mganga akasema tiba yako inaenda vizuri sana. Yaani miongoni mwa vitu ninavipenda, nikishirikia watu kama nyinyi nafurahi sana kwa sababu najua mtafanikiwa, naweza mkaja mkanijua pia kwa sababu tumeanza vizuri. Kwa sababu wengine wanalala hadi siku saba, wengine hawaoti na warudisha tena siku saba nyingine. Paka lengo ni hiyo ndoto. Basi, nilipomaliza akaniambia hapa kuna sharti lingine hapa. Nazi ziko saba hizo zimeshaandikwa makoo ya nyota zako. Ya. Yeah. Makoo kivipi? kuna koo zile za nyota. Kwa hiyo unakuta sometimes unakuta nazi zimechorwa chorwa, zile ndo anaita makoo ya nyota, na kuangalia na nyota yako ilivyo, ah, nyota yake iko hivi, huyu iko hivi, huyu iko hivi. Kwa hiyo anachora, anazichoraga choraga zile nazi makoo. kiangalia hivyo unaweza kuona kama michoro sawa sawa sawa, Yaani <clears throat> wao wanajua wenyewe wenye majini mm. Basi kuna nazi zile pale ziko saba, zimechorwa makoo ya nyota zako na zitatu unatakiwa ukavunje kaburi la mwanaume na ukavunje asubuhi jua linapochomoza, kwa sababu nyota njema inaonekana asubuhi. Na zitatu zingine ukavunje kaburi la mwanamke, utalivunja mida ya saa saba. Mida ya saa saba kwa ni mida, ni mida ya mapenzi kwa hesabu za za watu wasoma nyota na pamoja wale wanaeshurika shurika na zile mambo. Saa saba ni muda wa mapenzi. Maana unakuta kama mtu anayependa kwenda kwa waganga sana kuhusiana na mapenzi, unakuta mara nyingi anaambiwa saa saba, saa ngapi saa hizi? Saa saba e, fanya hivi na hivi. Labda kuna dawa aliambiwa haya pakae ndo aende kwa mpenzi wake. Saa ngapi? Saa saba. Pakaa haraka nenda, ndo mida inakuaga sana sana ya mapenzi na saa moja asubuhi, ila saa saba ndo inatumiwa sana, ndo mida ya mapenzi. Hata kama labda umegombana na mpenzi wako, unataka upate suluhu, kwa haraka zaidi na unamuona ana hasira, usimwendee mida mingine. Jitahidi nenda hiyo mida ya saa saba, ni mida ya mapenzi. Kuna malaika si anaitwa malaika gani wenyewe anasema, nimesahau vitu vingi. Kwa hiyo anakuwa anafanya vizuri kazi kwa wakati ule. Kwa hiyo wewe ukienda ukianza kuongea naye kwa wakati ule, naweza mkaongea mkaelewana zaidi kuliko kaenda mida mingine, maana kuna kuna kuna kila siku na kuna kila mida. E, kila siku ina nani yake na kila muda una time ya kufanya kitu chake. Mm -hmm. Kwa hiyo utakiwa kufanya time ya muda mwingine ukafanya jambo hili, unaweza ukashangaa jambo lako linafeli, kumbe time uliyoenda nayo kufanya hairuhusu. mm -hmm. Basi kwa nikaenda saa saba kweli nikavunja nazi zile tatu makaburini pa, imebaki nazi moja inatakiwa kavunje posta au Kariakoo au yani ukavunje sehemu iliyochangamka kuonyesha rasmi Love D unaingia mjini kufanya mziki au kujulikana rasmi kwa watu wengi tofauti tofauti ile nazi ndio itaenda kukuashiria, na hiyo utaivunja asubuhi jua linapoanza kuchomoza. kwa jua likichomoza likute ushafika kule na unainuia una manuizi ambayo unanuia, nataka hivi na hivi na hivi hivi na hivi, unanuia hiyo nazi, afu unaipuliza, unaigeuza, unaigeuza kote, unaipuliza. Ukimaliza hapo, unavunja nazi ile pale, basi sawa lakini nikaona kuna uzito hapa sasa kwenda kuvunja kama posta au Kariakoo au wapi, sehemu zilizochangamka kuonyesha wewe unahitaji kuingia mjini, kujulikana na kila mtu na kila lika la watu. Basi kaona hapa haya masharti ya kabulini haya kwangu sio mazito, kuvunja nazi kitu simple tu makabulini. Kauliza pale bodaboda maeneo haya ili niondoke. Nikawa nimeondoka, nikafika mpaka stendi, nikapanda gari, kwa sababu lengo ivunjwe nazi siku hiyo, afu niweze kurudi. Kwa hiyo ilibidi siku nilovunja nazi nikaondoka, nikaja zangu da, nikatoka Chalinze nikaja nikaja zangu da. Nifika da nikalala asubuhi ile swala swala, nikapigia simu boda wangu tuwai, ila tuliambiwa paka jua lichomoze, ila tuwai tu kufika, tukaandae mazingira ya kuvunjia, kwa sababu sehemu za mjini lazima katafuta jiwe, nikaondoka nalo kwenye mfuko kwa ajili nikifika tutaweka jiwe ndo nivunje. Basi nikaondoka kufika kule. Sasa baada ya kufika kule Tulienda posta, nikafika pale, mapigo ya moyo yakaanza kwenda mbio mbio, hofu. Watu wapo, unajua mjini watu ni wengi sana, watu wengi, unawaza jinsi ya kuivunja. Na isitoshe watu ambao wanaendaenda mwaganga wanajua, kishaona nazi imechola chola anajua tu mm, hapa kuna kitu kinatengenezwa na kuna kitu kinaharibiwa vile vile. Kwa hiyo kwa mazingira kama yale ya mjini sio rahisi kufika kurupuke tu kuvunja nazi. Kwanza wengine wanashitakiwa yaani ukishitakiwa unalipa hela nyingi wakupeleka sehemu za serikali umeenda kuvunja nazi vile wanakushtaki sasa nikawaza hapa nafanyaje nikasema nijivishe ujasiri kama nilikotoka nimefanya vitu vyote ya kushindwa kwenye hii nazi ngoja nivunje basi nikanuia manuizi yangu nikaivunja nikaweka lile juu nikavunja kuvunja wametokea watu kama watano Kaniambia dada vipi? We dada mwanga nini? We dada unatuvunjia nazi hapa posta. We vipi nini? Kwa nani ambaye hana matatizo? Sui nini? Ti wakaanza kunivaa kwa maneno wakanivaa kwa maneno sana kwa kweli. Nilijitahidi. Watu wote wana matatizo lakini sio kama hivyo dada. Wanatufanyiaje huu uchawi huu? Huyu apelekwe juu, apelekwe juu. nikivaona hivyo nikaona labda mfukoni kwa na kama 1030 hivi. Sema ngoja nitoe hii hapa shilingi elfu ishirini niwafumbe hii midomo yao kwa sababu ili jambo langu litakuwa kubwa sana endapo nitapelekwa sehemu za serikali. Ukipelekwa kule nikwambia kwa nini umevunja nazi hapa? Kwa hiyo nafanya uchawi hadharani. Kuna madhara ambayo yatanitokea mimi binafsi. Kwa hiyo nikawapa ile elfu ishirini waone, wakagawana pale, wakaniacha freshi mdogo wetu, si tunajua mazingira ya maisha freshi tu. Wakakuelewa. Yes, wakanielewa. fresh tu mdogo wetu, wala usiwe na shida, we pambana, Mungu atasaidia. Mm. Na mm-hmm. dua zikaanza sasa, mtu sishapata chakula tayari, uhakika kidogo upo. Mm. Pambana, sikutishe mtu wala nini. Kwa mimi Chukua boda boda yangu tukawa tumesharudi. Kurudi inabidi niondoke siku hiyo tena nirudi ni rudi Chalinze. Kwa sababu nimeambiwa ninakaa siku 14. Hizo kumbuka ni kama siku saba hizo za mm. mwanzo. Nazi ya saba tayari ushaivunja. Eh, nazi ya, tatu za mwanzo zilikuwa makaburini. Eh, tatu za pili kaburi la mwanamke na kaburi la mwanaume. Ah, tatu za mwanzo kaburi la eh, mwanaume. E. Tatu za pili mwanamke. Eh. Moja posta. Moja posta. Umevunja geuza tena kwa mganga. Sasa bado Nimetoka pale mpaka kwa mganga tena. Sasa hapa Love D bado sharti moja tu ushinde mtihani. Sharti gani? Umekiona iko chumba iko? Iko chumba kidogo dogo tukipo kama hivi. Kimepambwa tu shuka za nyekundu, nyeupe, nyeusi. Umo talala siku saba. Lakini ndani ya hizo siku saba siku sita utalala wewe mwenyewe na siku moja utalala na mimi kwa ajili usiku kuamka kuna dawa inabidi nikupake. Nikasema sasa hapa bado naendelea kulala siku saba tena. Hapo shalala siku ngapi? hapo si ndo siku saba niliambiwa utabaki saba kwa siku kumi na nne saba za mwanzo zimeisha ambazo zimeenda na nazi pamoja na ile kulala siku saba makaburini kwa hiyo tunamaliza siku ya saba eh, eh siku ya saba ndo tumemaliza siku kuanzia siku ya ngapi ile ya saba nilivyomaliza ndo tumeanza kuvunja hizo nazi sasa kumaliza kwa nazi imevunjwa siku ya nane au ya saba katika siku nazi nazi tatu za nazi tatu za makaburi ya kiume Mm. za kaburi la kiume mm. afu nazi za tatu za kaburi la kike kwa siku hii moja ya saba ile. E, siku ya nane nimeenda kumalizia ile na kurudi tena kwa mganga kwanza ndio hiyo siku ya nane ni kama tena naendelea saba zingine za kulala sasa. Umenielewa mpaka Yeah. Kwa sasa nilipofika pale akaniambia kuna chupeki inabidi uingie ulale siku saba, lakini utalala siku sita, siku moja ya mwisho tutalala wote kwa ajili kuna dawa inabidi uoge usiku saa nane na nusu halafu nikupake. Basi sawa, haina shida. Kalala siku ya kwanza naota na perform na kina Diamond katikati mimi ndio na perform na watu haya, mbona nimelala naota ndoto hii? Si nimekwambia wewe una nyota kali, yani wewe unaenda wewe wewe unakuwa superstar mkubwa. Afu nimeshakuangalia mpaka hapa, kazi toka tumeanza haina uzito, kazi yako inaenda hivi haina uzito, uko vizuri Love D, pambana sana, yani uko vizuri. Umeota ndoto hiyo, wenzio hawaoti hiyo. Yaani wanaenda kuota siku akishaondoka wamekaa huko ndo wanaweza kaota mafanikio yake. Lakini wewe unaotea hapa kwa mganga, una nyota kali sana mimi eh? Basi sawa. Nimelala tena siku ya pili alikadhalika, siku ya tatu ndoto ni ile ile. Kama vile kule makaburini nyota ndoto ya kumezwa na nyoka ilijirudia siku saba na ilijirudia hivyo hivyo. Basi ilivyofika hii siku ya saba, ndio siku ya kulala mimi na yeye mganga. Mganga katandika kiroba pembeni, miko nika kagodoro nilikuwa nimepewa kadogodogo tu kafuti mbili ambako nilikuwa nalalia. Yakalala huko na mimi nikalala huko hivyo. Fika saa nane kaniamsha. Wela eh, vudi, bado umelala mpaka saa hizi? Utaikuwa star wewe. Mimi nafikiri utakuwa unawaza hii dawa ya kupakwa kwa sababu hii dawa ya kupakwa itaenda kusababisha wewe kuleta mvuto mjini. Kiurahisi watu kukutafuta hata waliokufungia vioo kukutafuta wewe afu umelala mpaka saizi unaota tu unaota tu baada ya kuwaza eti kesho na nikifika saa nane na nusu upakaliwe dawa unalala unajua usingizi chukua dawa hiyo kakoge haraka twende na time saa nane hii tuna nusu saa tu hapa tokea ukakoga utumie dakika kumi tu dakika ishirini tukuja kupaka dawa hiyo mm. basi nikasema eh, hii shughuli basi kweli nikaenda nikaoga maji yale nilikuwa nimewekewa urudi hapo hapo ulipo. Eh? Kabla ya yote, kwanza nilivyorudi nilishangaa, mwana mganga yupo uchi alafu ume kapaka dawa. eh, yani hicho kitu kwa kweli hapana. Kapaka dawa gani? Kapaka dawa za kienyeji zimechanganyikana na asali, yani si nitoe mfano wa dawa gani? Hmm. Yani kuna dawa fulani kama za gold gold, hasa ukiweka na asali afu mpaka kwenye uume umejaa dawa hivi. Nikasema eh. Ha, ah, lakini sikustuka. Nilistuka lakini nikasema mm, inawezekana idawa labda nafanya hivi, nafanya hivi, labda sharti lake lazima ikae kwenye uume. Nisitafsiri mengine haraka haraka. Nikazidi kujitia moyo. Kabla hujavaa hapo hapo, jifutefute maji vizuri kabisa. Jifutefute vizuri. Hapo huna nguo hata moja. Hapo si ndo nimeenda kuoga na zile nguo zake za kiganga. Mm. Yes kwa hiyo nilivyorudi, jifutefute nguo vizuri, jifutefute maji vizuri na hizo nguo, nikajifuta. Ehe, nikamwambia eh, ndo imefika time ya kupakwa dawa. Ya, ni time ya kupakwa dawa. Sasa mimi nikasema ah, sasa hapo, hebu nieleweshe, ina maana hiyo dawa nachukua mimi hapo <clears throat> kwenye ududu wako nachukua napakaa hivi kwenye mikono au hapo inakuwaje? Lafdi, mbona una maswali hivi? Mganga mimi, mganga wewe Kambia mganga wewe, lakini mimi si ndo ninayeshirikiwa, nahitaji kujua vile vile kwamba nini kinaendelea kwa sasa. Uko peke yako kwake? Eh. Na yeye peke yake? Peke yake. Ana mke lakini mke wake si ndo kamwambia anaenda kulala kwa ajili ya kupaka ile dawa. Mke yuko kwenye kijumba hivi. Kile kijumba cha mganga kimejitenga na nyumba yake iko imejitenga. Kwa hiyo mhm. sasa mtu umeshamwambia napaka dawa. Kwa hiyo wanawake wa waganga wanavumilia vitu vingi. Yaani ukimwona mtu ameolewa na mganga, amevumilia mambo mengi. Waganga bwana wana mambo mengi sana. Wanavumilia. Basi nikabidi nimwelewe nimwambie nieleweshe vizuri sababu sijaelewa hapo kinachoendelea. Love D. Embu lala nikuonyeshe jinsi ninavyopaka dawa. Nikasema, "Yaani nilale, nalala vipi? Yaani nieleweshe kulala kuna maana nyingi. Unaweza kulala hivi kifudifudi?" pale tayari umelala, lakini kifudifudi umelalia tumbo. Unaweza ukalala chali pia umelala, unaweza ukalala ubavu pia umelala. Nieleweshe kwanza, yani inakuwaje kuwaje? Love D, kusoma ujui hata picha. Lala nikupake dawa, unaharibu dawa, mashati ya dawa, au nikuache? Unanifanya kama mimi nimekuwa toy, muda unazidi kwenda, maswali yasiyokuisha. Nafikiri upo unafanya ngonjea hapa. Kaona mganga kawa mkali, mbona anakuwa mkali na mimi nataka nijue lazima niwe mdadisi kwa sababu nataka nijue dawa hii inapakaliwa, unapakaa wapi dawa, kitu ambacho nilikuwa nahitaji kujua, dawa unapakaa wapi. Ndo akaniambia sikia, sasa nikwambie, unajifanya ni mtoto, ila ngoja nikueleweshe. Lala, ukishalala mimi hii dawa sunao nimeipaka, nitaingiza tu, nitaiacha afu nitatoa. Nikasema mm. Taingiza wapi? Yaani kwenye uki Nikasema eh, yaani hiyo dawa ina maana inaingia kwenye uke wangu chubui mpaka chini, alafu anachomoa anaiacha dawa au anaingiza kwa kwangu, yani yani anatumia nini vile vile alivyopaka ndo eh, vile vile. Ah, sasa mimi nikasema Mungu wangu, yani na maana hivi alivyoipaka imejaa dawa mpaka inang'aa hivi, pumzi zikanisha nikasema eh, hey, hii kali ya mwaka hii hmm, sijawahi kuona, lakini kajitia ujasiri kwa kidogo mzito, na nilimhoji maswali mpaka naangalia time, nasema umeona saa nane na dakika hamsini na tatu kwa hiyo tuna dakika saba na huo muda ukipita sintafanya hiyo dawa na hiyo dawa ndio itakao kusababisha kwenda kuwa maarufu superstar utakoma mwenyewe Ivona anasema hivyo afu nikiangalia nishatoa hela pale nikaona hapa hata usimtanie ngoja nijivishe ujasiri kama niliweza kulala makaburini siku saba na hilo ndio sharti gumu si anaingiza tu afa anaitoa hiyo dawa sababu nilimhoji sana maswali siwezekani kuichukua kwenye mikono yangu hata kwenye vidole vangu nikaiingiza tu mimi mwenyewe. Lengo siingie tu afu niache dawa kule, si ndio maana yake? Eh, kila dawa ina masharti yake mama, ndio maana ikapakaliwa huku, elewa, inatakiwa iingie afu ibaki. Nilipoona maswali yanakuwa mengi, kabidi mimi niseme haya, sawa, nikalala. Kulala mganga yule kuingiza, uu, ikazani anatoa wewe umetulia tu? Yeah, nimetulia kwa sababu sina hata hisia zozote za kufanya kitendo chochote, kwa sababu nimeambiwa nipo kwenye tiba pale, na isitoshe hisia zinakuja kwa mwanaume unayempenda. Huwezi tu kupandisha hisia tu kwa ajili imesimama. Mimi niko tofauti kidogo, aingiza wii yote afu akaendelea. Ah, nikamwambia vipi, mbona umeniambia tu unafanya afu tu usiongee mimi ninavyofanya hivi kuna vitu nanuia hapa ninavyofanya hivi nanuia utampita mondi utampita zuchu uta, ndio ninavyofanya hivyo sasa wewe kama utaendelea kuongea kwamba eti sio nini manuizi yakishatoka kwenye kichwa umefeli maisha na mimi eh umeharibu dawa nguvu ya dawa itafanya kazi kia kimya ninuie manuizi yangu basi kafanya hivyo titi titi tampita nandi anaongea tampita zuchu linaongea sauti lakini inasikika linaenda linarudi mpita zuchu Hmm, pita nande na mimi. Hmm. Hmm. Amaliza. Eh, sasa hapa dakika ngapi? Kama dakika si, kama dakika sita alivyotumia. Kama dakika sita hivi nikasema eh. Dakika sita hizo ina maana ndo dawa ikaisha au nini kilitokea ndo na? Yaani dakika sita hizo nikamwona tu mwenzangu tayari kachomoa dawa ile haipo pale kwenye uume, lakini uume umeshalala kabisa. Kashamalizaje sasa? Sijui alimaliza au sijui ilikuwaje, yani sijasikia hata anapomaliza. Nimeona tukatoa babu kashalewa kafa. Nikasema da, sasa huyu babu huyu, kwa sababu alafu ni babu mm. na sasa huyu babu huyu da, na mambo ya kijinga hivi dawa. Akakwambia kwamba imeenda vizuri sasa? Yes, akaangalia tena, ana ramli ya Lamlia ya kioo. Umeona mambo yako? yani yanaenda kuwa super. Kwenye kioo ukiangalia unaona nini? Kuna vitu unaviona. Kama um, unaweza ukajiona unafanya show. Yaani kuna vitu unaviona. Sasa sijui anavitengeneza mwenyewe mganga au inakuwaje. Unaweza ukaona anafanya show. Kweli nilivyorudi nikaanza kupokea simu nyingi za show. Kwa kweli nilifanya show nyingi. Sehemu nyingi tofauti Zanzibar wapi piga piga show, nikaona hapa kama mm, nimetoka kimziki fulani, lakini baadaye ile hali kafa tena ghafla, yani ilivuma pale. Nimerudi kwa mganga, ilivuma sana kwa kasi, love di love di nyimbo zile, lakini baadaye ile hali kavuma, nikampigia simu mganga, nikamwambia hivi Mwana nilivyorudi mashambulizi yalikuwa mazito, lakini hivi sasa naona nimepohoza, nimepoa. Akasema utumie dawa nilizokupa, Nikamwambia natumia na zimeisha. Na alikupa dawa gani na gani? Alisema ya kujifusha, ya kuoga na ya kupakaa mwilini. Mm. Kaambia zimeisha, akasema anatumia kwa fujo mno ndio maana zile dawa zimeisha. Mm. Eh, ukipata muda njoo na ile laki tatu malizie ile iliyobaki. Alafu nije nikupe dawa zingine nzuri. Sasa wakati nasema nitafute tafute tena hela nirudi kule, ndio nikawa nimekutana na mwanaume mwingine. Mwanaume huyo ana pesa. Ulikutana naye wapi? Nilikutana tu katika mazingira ya bichi bichi tu nini, mwanaume mwenye pesa na ana gari yake, ana nyumba zake mwenyewe. Nikawa nimemwadisia historia ya mziki na nilivyoenda mpaka kwa mganga ikatokea nini, akanionea huruma sana. Akasema Lafdi, mimi nitakusaidia wala usijali. Nitakusaidia mpaka nihakikishe umefika malengo yako ya kimziki. Usijali, kama hutojali niwajue wazazi wako, nipajue kwenu, nitakusaidia love dear. Nikaona eh, kama nimepata mkombozi fulani kule, kama nisitishe tena nisiende kwa mganga, niishie hapo hapo. Sasa nikaanza kupambana na huyu mwanaume sasa. Sasa huyu mwanaume akawa ananipenda, ananinunulia kila ninachotaka, akaja mpaka kwa wazazi, kwa mzazi wangu, mama yangu akaja akawa anamnunulia mama vile vile vyakula anaweka ndani, yani kuna hali fulani hivi tukawa tunazidi kuwasiliana, tukawa tunazidi kuwasiliana, tunazidi kuwa wakaribu, kama unavyojua wapenzi mnaweza mkaongea kwa muda mrefu kwa hivyo yani. Kwa maana hiyo ni hiyo hiyo moment ya kutoka kwenye kumwadithia shida zako hadi yeye mwenyewe akakwambia nitakusaidia mpaka kuingia kuwa wapenzi. Ni kitu gani kilitokea katikati hapo? kwa sababu alitaka ali, ali, ali, kukusaidia kama mpenzi au alitaka kukusaidia kama mtu ambaye anahitaji msaada? Kama mpenzi, kwa sababu hapa tulianza kutongozana na tukafika hiyo stori kwamba mwenzangu unafanya kazi gani, kaambia mimi nauza mashuka, lakini kitu kingine nafanya mziki mm. lakini sijafika mpaka hivi sasa na nimehangaika, shaenda mpaka kwa mganga, ikafanya hivi nikafanya hivi, story ile. Akasema usijali, ondoa shaka tumaini lipo, takusaidia. Kwa alivyoniambia vile atanisaidia na kanitia moyo wa imani, kasema okay, poa, atanisaidia. Ndio nikawa naye sasa kimahusiano mpaka nakumpeleka nyumbani, tukawa hivyo hivyo yani, lakini hakuwahi kuniomba mapenzi kwa haraka. Nilimuona ni mwanaume tofauti sana, kwa nini hajaniomba mapenzi kwa haraka? Lakini alikuwa ananihudumia, hata nikitaka milioni ananipa, laki tano, laki ngapi, yani vitu vya kawaida. Kashuti video Love D, kafanya hivi basi ninaenda, tumemaliza kama miezi minne hivi, naenda mitano. Siku yake akaniambiaje, mimi nataka nije nikuombe nyumbani, nije nikuombe nyumbani tukalale wote, kwa sababu unatambua wazi kuwa nilikufata nikakueleza hisia zangu, lengo na madhumuni nini kwako. Nadhani ni mtu mzima na unatambua pia. Nikamwambia sawa, kama bi mkubwa ataridhia, mimi nitakuwa niko tayari katika hilo. Akaniambia basi sawa, usijali. Basi kweli ilivyofika siku hiyo ilikuwa kama Jumapili hivi, akajiandaa akaja mpaka nyumbani, akaomba ruksa mama kuweza kumkatalia kutokana na kuonyesha ushirikiano mkubwa katika familia. Alikuwa anaonyesha ushirikiano mkubwa kusema kweli na misaada mingi ameshatoa sana nyumbani. Basi tukaondoka, akanipakia kwenye gari yake tukafika mpaka kule. Tulivyofika kuna ile nyumba wapi huko Sinza mm. ni Sinza Nyumba yake ni kubwa nzuri, na hii nyumba haishi mtu, ni yeye mwenyewe anasema bado anamalizia kuikarabati, lakini ukiangalia unaona nyumba imeisha, lakini mwenyewe anakwambia bado anaendelea kuikarabati. Anaonekana kuwa na mtu kuwa mtu wa umri gani? Kwenye miaka hamsini. Ni mrefu, mwenyewe ana tumbo kubwa yani hivi <clears throat> miaka kama hamsini. Hujamuuliza yes. familia yako ilikuwa wapi au wewe ni vipi? Ni? Nimemuuliza kasema familia yangu ipo mm. E, ana mke na watoto wawili, akunificha Yes. Mm -hmm. Ukafika kwenye hiyo nyumba. Nikafika sasa kwenye hiyo nyumba, tulivyofika kwenye hiyo nyumba basi kitu cha kwanza alinivisha pete nzuri kama ya dhahabu hivi na wakawaka. Basi akanivisha kama ya uchumba. Basi hapo tukawa tumemalizana, tukaendelea kupiga story. Tumepiga story kwa muda mfupi kidogo, akawa kaniletea kinywaji nikanywa. Mle ndani kuna mafriji mawili tu. Mm. Yaani hapakai mtu lakini kuna friji hizi. Mbili. Friji ya kwanza ni ya vinywaji peke yake mm. friji ya pili sasa sikujua ina nini mm. ya basi nikawa nimekaa pale, kaleta vinywaji tukanywa, lakini the way nilivyofika tu pale mimi nilibadilika. Kwanza nilianza kuishiwa nguvu mm. yaani mwili ulianza tu kuisha nguvu simu zangu zilikuwa zinapigwa pale, siwezi kupokea. Alikuwa anapiga mama, alikuwa anapiga ba mdogo, alikuwa anapiga shangazi. Naiona hivi simu, lakini ile akili kama nimeruka, akili ya kusema nipokee sina na nguvu sina. Ukiwa unawaza nini? nimekaa tu hivi, yani mwili unaisha nguvu na pumzi zina kama zinanikata, mwili unaisha nguvu kwa kweli. Yani kama punguani sipunguani, chizi sichizi, simu inaita pa inaisikia, lakini siwezi kupokea. Yani ile akili tu kusema nipokee sina, mm. lakini naiona inaita ile na sauti inatoa. Basi tumekaa na yeye, wala niambie pokee simu, kimya tu, amekaa. Basi tumemaliza nakunywa soda pale, akaniambia unakunywa pombe gani? Kaambia mimi pombe situmii. Ninakunywa tu soda kwa sababu pale nilipo tu nimeshalewa, alafu najisikia ovyo ovyo, mwili mchovu, alafu kama akili hazipo zipo sawa fulani. Basi kaniambia kuna surprise yako kwenye friji pale. Nikamwambia hivi, kwa jinsi ninavyojisikia miguu haina nguvu, naomba ukanichukulie. Akasema hapana, hiyo surprise nimeianda, ukachukue wewe. Nikasema dah sema kweli, naomba nyanyuka ukachukue. Mimi nikanyanyuka. Kapata kama kanguvu ka ghafla fulani, kasema okay, kuja nikachukue. Kaenda kufunua hivi lile friji ni la hivi. Afu la moja lile si ni yale wanapenda kutumia sana watu wanaofanya biashara kuweka vinywaji ile kama nani limekaa hivi friji lenyewe. Naweza likawa la pembe nne, sana sana la pembe nne lile. Afu nafunua hivi. Ah, uh, freezers. Yes. Fiza lile basi nikaenda mpaka pale nikafunua, likatoka bonge la joka limeachana, nikafunga. <laughs> Yule ananiambia kwa kweli, sofa kama hapo, Filipo kama hapo, uruhusiwi kufunua kufung, kufunga ukishafunua funua. Mm. Tena hapo amebadilika mpaka sura, sio yule wa kunibebisha bebi bebi, kabadilika mpaka sura. <clears throat> Sasa nikasema da sasa nifunue tena wakati kuna nilichokiona kinatisha, afu naniambia nifunue tena. Hapana, funua tena. Funua. Kazi niliyokuitia ndio hiyo. Zile pesa ulikuwa unaona unakula napeleka kwa mama sio pesa za kawaida. Shughuli yake ni pevu kama hiyo. Mm, kwa kweli. Hapo ushajua joka anataka kufanya nini? Sijajua, najua linataka labda kwenye meza. Mm. Funua na u, u, u, umpe anachokitaka huyo ili hmm. Ilinichukua time, akasema hivi sasa nitakuletea babu kubwa zaidi ya hilo, bora ufunue. Alivyonitisha vile nikaona mm, ngoja nifunue. Hmm. Kwa nikafunua kama kawaida, likachama tena. Nikasema mama, haya mpe anachotaka. Nikasema eh, natetemeka hivi, nimeshika refriji, mpe anachotaka huyo, mpe anachotaka kawa mkali sasa, kwa sababu kumbe lile alitakiwi kukaa hivi hewani kwa muda mrefu mm. mm ambao linaingia ndani ya friji linataka linyonye haraka liingie ndani ya friji, yani lishakunyonya tu chuku chuku chuku chuku maziwa haya. Wewe likija kukuachia unaanguka, umekufa, umepoteza fahamu, yani ni kama kafara. Mm. mpaka hapo? Mm. Basi kweli mimi nikabidi nikubali, kwa sababu kwanza ile nyumba kuna mlinzi, lakini haishi mtu, lakini pale getini kuna mlinzi, na mlinzi mkiingia tu kuchu kuchu, ana funguo pale, anafunga basi nikabidi nikubaliane na hiyo hali. Kweli kama dakika mbili likuwa linanyonya lile joka, nikapoteza fahamu, sijitambui, poteza fahamu, sijitambui, lakini kelele nazisikia kwa mbali mbali kabisa, yani nimepoteza kabisa fahamu, sijielewi, sijitambui. <sighs> Nikaendelea kuwa hivyo, nimekaa, anakuja, nasikia kabisa anakuja ananishika hivi kama mapigo ya moyo yameacha kudunda, lakini yanadunda kwa mbali Anakaa nalivyoona tu naendelea kuema kupumua kwa juu kwa mbali hivyo, lakini sizinduki na wala sijafa kabisa. Akaona hii ngoma labda itaenda kufia kwao, yani mwagie maji azinduke nimpeleke kwao. E, alikuwa na shida hata na mapenzi kusema na ukweli, na ndio maana tulikaa miezi mitano, sijui ile mahusiano. Anakupa hela mtu, hajawahi kukwambia eti ninahitaji penzi lako, hajawahi kwa kweli. Basi akachukua maji kwenye friji pa kuna maji kwenye kidumu, akanimwagia nimwagia maji, mimi nayasikia, ananimwagia miguuni kote mpaka kichwani. Nikawa nimezinduka, lakini sijitambui niko wapi, wala akili kama ziko sawa fulani hivi. Akaniambia, haya, kama unaweza kunyenyuka, nyenyuka, twende kwenye gari tuondoke nyumbani. Hmm. Lakini hata nishapoteza kumbukumbu kwamba anayeniambia hivyo ni huyu tumekuja naye, yani kumbukumbu haipo, yani imebaki kama limzimzim, sijielewi. Basi nikajitahidi kweli, nikawa nimenyenyuka, akanishika mkono, ongea mlinzi akafungua, nimeenda, lakini sina sina hali nzuri, sipo sawa kifupi tu, yani hata ukiniangalia unaniona kabisa huyu dada hayupo sawa. Nimeenda mpaka kwenye gari, nilipofika kwenye gari nikaingia ananipeleka nyumbani, lakini nyumbani sio kama alivyonichukua mwanzo kwa heshima na kunipeleka kunikabidhisha. No, nyumbani kwenu pale, si unafika, yani gari imesimama kama hapa, naniambia nyumbani pale mnaweza kwenda. Mm. Kweli mimi bado sina nguvu, nilijikokota kwa sababu aliponiacha sio mbali, ni hatua ngapi tu mbele. Nikafika nikaingia pa ndani nyumbani, siko sawa. Mama akaniambia wewe ulikuwa wapi? Mbona tunakupigia simu hivi hupokei? Hivyo akasema baba yako amepandisha hapa, kasema sana, alafu tunakupigia simu wewe hupokei. Tunafanya hivi na hivi hupokei. Hatujajua sababu nini. Basi tena ah, yakawa yameisha. Mimi nimerudi nyumbani lakini kumbuka nilipofika kwenye ile nyumba kuna pete nilivishwa. Nanielewa? Mm. Kuna pete nilivishwa kama ya uchumba fulani nikaambiwa hii pete ni kama ya uchumba, nikavishwa inawaka hivi. Basi kumbe ile pete sio pete ya kawaida. Au kabla ya hiyo pete, wakati unafika nyumbani unaambiwa kwamba taarifa zilitolewa kwamba ulikuwa sehemu ambayo sio salama. Ina maana kuna kitu kilifanyika kukusaidia wewe au nini ambacho kilifanya wewe usife kama ah, watu? Baba alisema tu walifanya dua sana, walikusanyika pale baadhi wakaanza kufanya dua, akiwa na huyo jini bado kapanda. Mm. Dua lilifanyika kubwa sana kwa nilivyopata taarifa. Lakini vile vile hata mimi nilivyofika nyumbani sikuwa sawa, mwili ulikuwa ovyo, sikuwa vizuri kwa kweli. Mm. Ilipelekea kwa sababu situation iliyopita ni kubwa, ilipelekea na mimi kuanza matibabu. Matibabu kutibiwa, ya. kutibiwa kwa sababu sikuwa vizuri, kuanza kufanyiwa madua kuombewa dua na nini zile, kwa sababu mkasa uliokuwa ni mkubwa uliokuwa umenikuta kule, kwa sababu sio ni kawaida, kwa sababu kutoka mimi ni kwa uwezo wa Mungu, watu hawatokaji, kwa maelezo niliyokuwa nimehadisiwa na watu ambao wamekutana na wanaume wa design kama hao kwamba huwa hawafanikiwi, ni kwa uwezo wa Mungu tu, akiamua utoke basi unatoka. Kwa maana hiyo, hata lile wazo la mwanaume kukurudisha nyumbani tuseme ni inawezekana ni kwa sababu ya dua. Yes, inawezekana ni kwa sababu ya dua lililokuwa limefanyika eneo lile. Haya, umerudi nyumbani huku unajisikia vibaya bado. Nini ambacho kiliendelea? Kiliendelea ni hivyo kufanyiwa dua. Aliletwa shehe pale nikafanyiwa dua kubwa sana dua dua, nikaandikiwa na makombe makombe ya tiba nini, nikaandikiwa makombe yale, nikawa nakunywa. Lakini wakati huo nakunywa, kuna vitu nilikuwa naviona vya ajabu ajabu Mm. Vitu vilikuwa vya ajabu ajabu. Kwanza ile pete niliyovishwa ilikuwa inakataa kuvuka. Alafu ile pete ilikuwa inazidi kusababisha matatizo mengi sana. Mm. Yaani ilikuwa inasababisha matatizo kibao. Yaani ya ajabu ajabu. Tu ni pete ilikuwa kama ni pete ya maajabu. Sometimes unaweza kulala ndani unajikuta upo nje. Nje umelala au unatembea? Yaani unajikuta upo nje, sangine umekaa lakini ulilala ndani, utajua mwenyewe umetokaje na ilikuwaje. Kuna vituko vituko vya ajabu ajabu tu. Ukitaka kurudi ndani, mlango unakuta umefungwa au ulifungua mlango? Mlango umefungwa tena, mpaka ugonge wafungue uingie, na mda mwingine unaweza ukachezewa mchezo ukajikuta unalala nje mpaka asubuhi. Yaani kuwa kuna vituko vituko, kwa hiyo ikapelekea mimi kutoka sasa kwenda tena kuangalia tatizo nini, mm. mbona mm. inanitokea hali hii hali hii toka yale majanga alivyo Akasema yule mganga, akasema wewe si una pete hapo? Kwani unafikiri hii ni pete ya kawaida? Hii sio pete ya kawaida, hii ni pete ya majini. Nikasema da, kwa hiyo tunafanyaje? Akasema solution ya hiyo pete, kazi yake kubwa, kwa sababu wewe unaona kama ni pete, hayo majini umevaa wewe unaona kama ni pete, ila sio pete mm. hayo majini. Kwa hiyo sasa eh, sasa alivyoniambia kwamba eti hiyo sio pete, ni majini. Kwa kweli nilistuka sana. Nikasema sasa tunafanyaje? Kuna vitu inabidi ukavinunue tuue nguvu kwa sababu hayo majini. Hivyo vitu vinagharimu kama laki tano. Mm. Yaani vifaa tu bado hujampa huyo mtu. Ku kunanii kukushughulikia vifaa tu basi ikabidi kwa sababu mtu unayeteseka hela hela inatafutwa uhai utafutwa ikabidi ikapambana Kio nimepatikana hiyo hela kununuliwa vifaa sasa, kuchanganywa dawa sasa, zikachanganywa dawa zikachanganywa dawa. Kwanza ile pete ilikuwa inagoma kuvuka kabisa kabisa, ilivyochanganywa tu zile dawa, yule mganga akaishika hivi akaivua, akasema eh, kuna watu wachawi duniani, kuna uchawi kwamba ilikuwa inagoma kuvuka kwamba ni ilikuwa size ila tu ni size haivuki, yani kila tunavyojaribu hivi size ilikuwa haivuki ile pete mm. Basi ikawa imevuka pale, kuvuka akaidumbukiza kwenye zile dawa, dumbukiza kama dakika kumi, tafuta ile pete kwenye dawa zile imepotea. Sema umu haiwezi kukaa, lazima itarudi kule eh. Mm. Hii ni dawa kali, yani umu haiwezi kukaa umu, imerudi ilikotoka. Kwa nani? Sana sema kanaambia tu imerudi ilikotoka. Lakini ilipotoka kwako wewe ulipoipata ni kwa yule mwanaume. Eh, ni kwa yule mwanaume yule. Ambaye unadai kwamba alitaka e, eh. kutoweka fara. Eh. Kwa hiyo ina maana itakuwa imerudi kwake. Imerudi kwa ule. Kwa hiyo sasa hapo ikabidi sasa mimi niendelee kuwa na maisha. Hapo nimempigia simu kuna dada yangu fulani tumechangia baba tu kwa sababu mimi nilikwambia amezaliwa peke yangu. Nimechangia baba huyo dada. Nikampigia simu kumwelezea, eh, mdogo wangu jamani, una misukosuko. Unaonaje ukaja Kenya? Ukaja kutembea, ujipumzishe akili yako mdogo wangu, ni ni dada yangu wa kuchangia baba, sio mama. Kwa hiyo mm. ikabidi mimi nifanye nini? Niende mpaka kule baada ya kufanyiwa process na yeye mwenyewe alitafuta hizo passport nini, vitu vyote vinavyohusu kusafiri aliviandaa yeye kwa pesa yake. Alituma pesa huku tukawa tumeandaa. Baada ya kwenda mimi kufika kule nilipokelewa vizuri, sitoshe shemeji ni mcheshi sana. Watu wa Kenya wako vizuri kwa kweli, kwanza wana upendo, wacheshi, ni watu fulani hawana roho mbaya kiukweli. Nilifika kule nilipokelewa vizuri sana shemeji na kunipa pole, shemeji na misukosuko, karibu tufukae tufanye maisha, kaa ikiwezekana, kama utaona pamekufaa Kenya, basi unaweza ukafanya maisha. Basi lakini kwa kuwa nilikuwa nimeenda tu kujipumzisha akili yangu kwa muda mfupi, nikaendelea kuishi pale, nikaishi mwezi wa kwanza, nikaishi mwezi wa pili, mwezi kwenda wa tatu hivi. Shemeji aliniingizia kama changamoto kwa upande wangu mimi. Naweza nikasema aliniingizia changamoto kwa sababu alianza kunitongoza na unajua kwa sisi wadada hususan sisi wasichana unapomuona mwanaume anakutongoza afu kimwangalia mwanaume hana sifa za kukataliwa, lakini ukimwangalia vile vile ana uzito kwenye kukubalika, lakini anavutia, ni mzuri. Shemeji ni mzuri kwa kweli, anavutia. Na isitoshe, hata nilivyokuwa nimeishi pale, nilikuwa napenda sana mapenzi yao, wanapendana, wanabibishana, wanaliwazana, wanapakatana. yani kuna mapenzi fulani hivi kama mapenzi ya kizungu yalikuwa yananivutia. Basi shemeji alinianzia changamoto ya kama kunitaka kimapenzi, kunitongoza.